Hola, amiguito. ¿Quién eres tú? Soy Luis Miguel y yo te dibujé a ti. Ah, ¿y quién te creó? A mí me creó Dios y me hizo su imagen y semejanza. Pero por Adán nací con un corazón negro, al igual que todas las personas en el mundo. Pero Dios nos amó tanto que mandó a su único Hijo, Jesús, para salvarnos del pecado. Y cuando logramos creer que ya somos justificados por gracia, podremos conectar nuestro corazón con Dios y poder tener la verdadera felicidad, gozo y paz. ¡Wow! Entonces antes nosotros teníamos el corazón negro, pero Dios hizo todo lo posible para que volviéramos a estar con Él y mandó a Jesús para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Y una vez que creamos esto, nuestro corazón volverá a estar conectado con Él. Así es, cuando vuelves tu mirada y tu corazón hacia Dios, eres completamente libre. ¡Wow! Gracias por esa enseñanza. No hay de qué, amiguito. Adiós. Espero que este video les haya gustado. Mi nombre es Luis Miguel Franco Hernández y nos veremos en una próxima oportunidad. Adiós.